Vam presentar una moció conjuntament amb Esquerra, Iniciativa Esquerra Unida i Iniciativa de Cornellà sense Fronteres per garantir el dret a l'empadronament de totes les persones, amb l'assignació d'una adreça social per tal que puguin accedir a una igualtat de condicions als serveis públics. Actualment, molts migrants i persones sense llar es troben excloses d'aquest dret. El 2014 ja s'havia aprovat una moció similar, però el govern local del PSC no l'ha volgut dur a terme, negant el dret a l'empadronament emparat per la llei. Al final, en aquest ple, vam aconseguir que el PSC retirés les esmenes que pretenien buidar de contingut la moció i van votar a favor. Malgrat la victòria que això representa, haurem de seguir atents i pressionant des del carrer perquè l'equip de govern compleixi. Vam presentar esmena en la que suscitava una qüestió ben simple, com és simplement la incorporació de l'obligació als centres escolars de titularitat municipal, de fet ho sol·licitàvem d'una manera diferenciada que són de titularitat i gestió i els que són de gestió, per incorporar que hi hagués un àpat setmanal on els productes tinguessin origen a la nostra comarca. Una política de quilòmetre zero que podíem dir ampliada i que pensava que era molt de mínims i que era simplement l'execució del que venien a ser els antecedents de la proposta de resolució. Desgraciadament no s'ha aprovat i bàsicament no s'ha aprovat perquè el grup socialista no va votar a favor. A l'altra moció que presentàvem, conjuntament amb Esquerra Republicana i Iniciativa Esquerra Unida, eh, a proposta de la taula d'entitats pel dret a decidir, proposaven que l'Ajuntament s'adherís al Pacte Nacional pel Referèndum. Eh, entenem que cal un procés constituent en què, com a poble, podem exercir el nostre dret a l'autodeterminació i en aquest procés és fonamental un referèndum per decidir la nostra relació amb l'estat espanyol. Com era d'esperar, malauradament, doncs el PSC, Ciudadanos i el Partit Popular es van posicionar en contra que la ciutadania pugui opinar sobre el seu futur. Davant la proposta de modificació del conveni de gestió d'habitatge entre l'empresa municipal Proconaia i l'Ajuntament, el nostre posicionament va ser favorable, però entenent que no, no podem situar-nos en posicions de pagar aquesta vivenda a preu de mercat. Eh, D'altra banda, l'Ajuntament ha d'ampliar eh, el parc municipal d'habitatge amb la recuperació de pisos buits pertanyents a, a grans tenidors, sense desnonar gent que ha ocupat per necessitat i entenem que és inassumible la construcció d'habitatge protegit eh, per persones amb risc d'exclusió social eh, per a empreses privades que només busquen el, el lucre i ha d'assumir la construcció d'aquest habitatge eh, si el parc d'habitatge no, municipal per, de protecció no, no és ampliable eh, per altres mitjans. El PSC va presentar una proposta per agilitzar els desnonaments dels habitatges ocupats, equiparant les famílies i les joves en situació de vulnerabilitat que no tenen una altra alternativa per veure garantit el seu dret a l'habitatge, amb les màfies que s'aprofiten de la seva situació. Amb aquesta moció el PSC ha desuït les recomanacions dels síndic de Greuges, ignora les exigències dels moviments que treballen sobre el terreny, com la PA, i se situa al costat de la dreta del PDeCAT, que va presentar recentment una iniciativa similar al Congrés. La moció, malauradament, va sortir endavant amb el suport de Ciudadanos. Partit Popular ha tornat a presentar una moció, l'únic que busca és atiar conflicte lingüístic, que per cert no existeix a la ciutat nosaltres, evidentment, vam votar en contra d'una moció que l'únic que busca és això, però vam voler intervenir deixant molt clar que si hi ha algun problema en aquesta ciutat des d'un punt de vista lingüístic és que encara no hem assolit un objectiu que seria molt de mínim, que és que els cornellanins i les cornellanenques poguessin parlar de manera normalitzada el català i la seva llengua materna o encara fins i tot molt més llengües.